因为即便你们是女性的朋友，逢到了凤凰日，但是因为有火星破群的干扰之下，这个吉日呢，对你来讲呢，也还是会有一些杀伤力。如果呢，在当天有要进行一些洽谈啊，或者是要交易斡旋啊，尤其是沟通事项的部分，尽量都把它展延哦，才可以得到比较理想的一个结果。那么言语的部分很简单。 我们可以用粗盐呢来去角质，又或者是你可以用这个粗盐的部分来泡澡，都是可行的方式。那么再来就是针对周二这一天呢，我们会迎接的是当月的月破大号。那么在当天又逢到了重日这个星数来加持之下，会让这个大号呢反而呢会被放大。 本来你以为的损失呢，是控制的范围内，但是呢，它可能会超乎你的预期，所以这个部分呢，在当天呢，我们在做一些采购啊、订购的部分都要格外小心。比如说运费有没有从这个海运啊变成空运啊，又或者变成急件，然后因此呢而变得增加垫高的成本的这些因素呢，都有可能会提高。 那么在当天呢，有逢到了驿马，所以如果我们要破这解这个大号的一个影响力的时候，它比较大力的是针对外勤的朋友们哦，因为你可以透过我们不断的这个定点的跑地方呢，来把这个驿马呢给解除掉。所以其实，在这样的日课的时候，它很大力一些特定行业的朋友们，比如说你是在送外卖接单的。 朋友们，只要注意你的这个行车的安全，那么在当天其实多跑一些点，或者是有呃同单多点呢，对你来讲都不会是坏事哦。那么大号这一天呢，也很适合把一些不好的事情呢给解除，比如说针对要去找到病因的部分，那么在当天就很适合去求医疗病的部分。 再来就是针对周三这一天，我们会逢到一个新的节气——大雪。那这个节气呢，会是在上午的十一点四十七分交接，同时也会迎接三元三降。因此，在当天是非常大力嫁娶入宅会亲友。那么，在这一天的上午，也就是在我们交节气之前。 会建议呢，我们可以刻一个开运的便章。那么这个便章呢，其实会建议尽量是用于在我们比如说交易纳财或者是开户用的，会是比较理想的。因为这一天在这个时间节前所开的这个呃户头或者是所刻的章呢，都是比较能够帮我们存下钱财的哦。 那么在节后，也就是在十一点四十七分之后，那么在这个时间点，我们就迎接月破大号的影响了。所以呢，任何的集事就要斟酌的使用。所以刚刚说的开运方式，就只限定在上午的时段哦。好，再来呢是针对周四这一天，我们会逢到的是午休照的日子。近期有在搬家，或者是你有在整理你的厨房啊。 哦，装修的朋友们在当天就记得要避讳一下，不宜在厨房这个部分呢去做一些动工。那么在我们的上午的十二点零六分会逢到旺，所以在这个时间点呢是很适宜在我们的这个十二点零九分到这个一点下午的一点前，然后来做这个安床，来祈求呢我们可以顺利的求子哦。 那么也很建议呢，在当天呢，夫妻之间呢，可以互相帮对方按摩，来增添一点情趣啊，来增加我们的感情。那当然呢，做人也可以更加的有机会哦。好，再来是针对周五这一天，我们会迎接的是三合天喜的日子。那么在当天呢，我们逢到了是适合定盟嫁娶之日。 如果您有要安排出行啊，或者是说我们要入宅啊，哦，或者是要搬家，都是很吉利可用的日课哦。另外呢，针对的是周六这一天，我们会迎接的是大偷休日。要记得在当天我们逢到的是刀粘日，任何的动刀为手术呢，都会建议要避开当天，可能对于愈合的部分呢，会有比较。 没有如预期那么的好，那么在当天呢，是适合安床纳财，也很适合栽种。所以如果你刚好有要养一个新的盆栽啊，或者是想要把家里多添一点绿意，都不妨可以在周六这一天带几盆盆栽回家哦。最后呢，针对的是周日这一天，我们会迎接的是市集灵的日客。 那么在当天呢，是金星到兑，太阳到正，太阴到坤，而木星到离。所以呢，这四吉星呢，会代表的是属于一个大进之日哦。在当天会建议你可以针对，比如说，如果你有特定的行业，你们有特别在拜的这个神明，你不妨可以在这一天呢的这个上午的时段呢，去拜会一下。有的会去拜武将，有的会拜财神爷。 有的可能就直接拜土地公都可以，因为我们可以透过这个大净的日课呢去拜会哦，那么是对你的运势会有提成的效果。但是要记得哦，如果你有要做任何发愿的部分哦，请不要跟金钱交易有关哦，因为呢，在这一天它是有但是。 但输的，好，所以呢，你顶多就是可以祈求我们有很多的业绩，或者是我们的是人和啊，呃，这些是很顺遂的。但是呢，就是不能求跟财相关的事情哦。好，这是要注意的地方。那么以上呢是针对当周的重要的日课吉凶。再来呢，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属马的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中这三个生肖的朋友，你们的状况十分的良好，个人的魅力呢也会发挥的淋漓尽致哦。那么要花点钱呢，可以去捐给需要帮助的人，所以可以透过呃一些特定的单位去做。 捐款，又或者你也可以用零钱捐的方式呢，来去捐哦一些小额的捐款，这些都会有助于你可以提升你年底前的财运哦。所以，如果针对你想要在尾牙之前啊，可以提升你的好运，切记这三个生肖的朋友一定要把握这一个礼拜的时间点哦，花小钱呢，来让你自己的财运提升更多点。 那么在当中也会建议你们可以用更谦和的态度哦，来树立你在客户眼眼前心中的一个优良形象。那么对于你要去洽谈工作的话呢，以及收尾在年底前的一些工作案子呢，会相当的有利的哦。好，再来让我们来看一下其他生肖的朋友们在当中呢又有什么需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在当周是属于面临挑战的一周哦。那么要特别留意的是呢，在这个礼拜呢，你们会面临不少的挑战，而且会比较容易招逢小人来破坏，或者是说会有一些比较强的竞争者来搅局哦，所以会让你觉得很多事情并非如你所愿哦。 所以这个时候，请你要发动你的专业技能，用你的技术来证明你的自我价值，不要去逞一时之快，因为呢，这个口舌呢，可能都会给你带来一些负面的影响哦。重点是，更有可能是需要付出代价的。那么在这个礼拜呢，即便在工作上可能会有一些不如意的地方，但是呢，在 异性跟两性的一个相处的部分，你会发现会有蛮多异性呢，会主动的示意示好。如果你是单身的朋友们，你可能就比较容易会受到一点诱惑，所以你要先控制好自己的心情哦。你的内心呢，要先拿捏好那把尺，呃，不要每一个人都好，而是要找到真正符合你的需求的对象哦。 所以要控制好这个部分，不然就会被烂桃花给缠身了。那么这样子就有可能让你因小失大，没有办法迎接真正的良缘。好，所以呢，在这个礼拜要特别注意，不要以为自己占了便宜，可是呢，可能会失去人心。在当中呢，我们要留意的天数呢，有两天，除了周三之外，还有周四。 而针对属老鼠的朋友，我们在当周的开运花是翠菊。那么翠菊它所纪念的圣人是美丽的圣诗桑娜，因为她拒绝和罗马国王迪奥克提阿努斯的侄子结婚了，因为当时呢是不跟异教徒通婚的。而在愤怒之下，他以身殉教，所以呢他的祝福就代表的是贞操。 而在当中呢，属老鼠的朋友们呢，就会对于感情呢是总是保持着从一而终的态度。但是这有一个大前提，那就要看这个对象是不是值得你用这样的态度去面对哦。所以被你爱上的人呢，可能会觉得不幸，也有可能会觉得很温暖，因为要取决于你是不是对方的菜嘛。不过， 要留意的就是，你很有可能让对方呢感觉压力挺大的，哦，让他觉得跟你谈感情呢是一种负担。所以呢，做事呢，可能我们要用尽全力，可是，在感情的部分呢，要适当的适可而止，就像我们在放风筝的原理一样，一切随缘哦，不要去强求，才会是比较理想的哦。 好，再来呢，下一个生肖是针对属牛的朋友。属牛的朋友呢，在当中呢是需要承担主力的一周哦。那这个礼拜呢，是你想要改变跟突破的一周，所以你在工作上会比较容易去面临比较大的一些挑战啊，而且你会遇到不小的阻力哦。 出来了，所以记得在当中是适合透过团队的模式，用这样的一个力量，才能够更加顺利的去推行眼前的事项。还有尽量少跟别的异性朋友在当中有私约哦，或者是私下的一些接触，因为很有可能在这个礼拜呢，你会莫名的被抹黑哦，尤其是被同性的朋友们呢招来。 一些不满跟嫉妒，所以在这个礼拜其实呢，除了工作上的互动，私下的互动尽量避免会比较理想。还有针对投资的部分要小心哦，要避免一些高风险的投资哦，才不会呢失去一些你的金哦。那么这个礼拜呢，我们要留意的天数有两天哦，除了周四之外，还有周五。 而针对属牛的朋友呢，我们在当周的开运花呢是野生的三色堇，那么它出现在莎士比亚的名作《仲夏夜之梦》里面，那是一款春药，因为它其实指的就是呢，呃，像白日梦一般哦，也就像真的像恋爱的白日梦，因此呢，被它祝福的属牛的朋友，在这个礼拜你就很容易会进入一些幻想。 而且呢，会为了想要进入感情，或是想要呃跟别人一样呢，都是属于呃 attach 或者是谈感情中的的这种状况呢，而去进入感情哦。那这样的一个倾向呢，当然没有什么对错，因为毕竟很多的感情的一开始呢，都是有一点点的这个感觉起头的。 但是问题在于呢，我们不希望让它变成像素食爱情哦，所以呢，要留意一下你的这个一点点的感觉是真的感觉还是错觉哦，不然呢，这段恋情也没有办法长久，所以要学学怎么样如何经营感情哦。再来下一个生肖是针对属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在当周呢是属于灵感丰富的一周，所以请你们务必呢，要好好的利用当周的这个灵机一动哦。尤其是针对如果你是从事公关啊，或者是你的工作上是需要谈判的，呃，那么你就会发现你能容易呢会获得一些意外的援助哦。还有呢，在当中呢，我们可以更去注重一些细节方面的部分。 这些考量呢，都可以让你在事业上，还有在作业上呢，更加的顺遂。你要提醒你们哦，在这个礼拜，在人际关系啊，或者是在两性的部分呢，我们用我们自身的人格的魅力去吸引对方，会是很有效果的。但是呢，如果你是用你的一些比较负面，比如说用霸道，或者是用你的这个呃。 比较心浮气躁、气躁的这一面展现给他人看到的时候呢，就很容易呢把对方吓跑。所以要预防啊，你自己呢，因为一时这个思虑不周的时候呢，而去做一些呃比较不容易实现的一些呃承诺。还有呢，在当中呢，如果当你发现自己是没有办法很清楚的理清楚你的。 头绪的时候呢，也就不宜去做一些重大的决策哦。而针对属老虎的朋友，我们在当周呢要留意的天数有一天是周五。而针对属老虎的朋友们，我们在当周的开运花呢是土马钟。那么土马钟呢，它是纪念我们由雅马瑞斯的。 花朵，因为他创立了这个三圣一体修道会，而这个修道会它主要的使命呢，就是把十字军他们在东征时，哦，然后被回教徒逮捕的这些基督教，把他们一一的给买回来，所以基本上呢，就是所谓的一个救济团体。因此，他的这个祝福之下，就代表的是救济。 而当中属老虎的朋友们呢，会特别的有博爱心，心地很善良。但是你要拿捏一下，如果你自己的事情、本分的事情还没有做足，你就想要鸡婆去掺一脚别人的事情的时候，那么这样子可能呢，就不会得到一部分人的谅解哦，而只是得到少部分人的这个感恩。而针对呢，我们在谈感情的部分。 在当中，你会是比较积极进取的，甚至是全心全意的去付出，毫不计较哦。是，就像你的灵魂都纯净在里面一样。那么这样的一个状态呢，并不是不好，就是不要忘了现实面的部分哦。再来下一个生肖是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友呢，在当周呢是属于助力多多的一周。那么，针对我们在当周的部分呢，运势呢是属于相当顺畅的。只要你有行动力，就一定会有不错的这个收获。那么，运势运基本上，我会认为它算是小家的一个状态，助力很多，所以很多事情执行上啊。 办起来都不会太辛苦哦，都能够很开心的度过这一个礼拜。在这个礼拜，其实异性缘也是不错的，只要你多跟他人去接触，你就可以感受到其实自己还是蛮有这个魅力的，可以吸引到别人的一个注目跟眼光。那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周六。 而针对属兔子的朋友，我们在当周的开运花呢是西洋樱草。在冬天的时候呢，当我们的这个地面上覆盖着白雪，这个樱花草就会结成小小的红色果实。那么在一片白雪中漂浮这个红色的小点，就会相当的美丽哦。而在日本人的美学里面呢，他们把它视为接近孤寂的奥妙情景。 所以呢，这个西洋樱草它的祝福就意味的是孤寂，而受到它祝福的属兔子的朋友们，在当中总会散发这个古典的气质美哦，而且你会很善于去营造这种极静的气氛。但是其实呢，我们是属于闷热型的，也就是你的内心呢是藏着一把热火，是。 相当热情的，只是你是羞于去展现出来。只要一旦让你坠入情网，或者是让你看上的对象，你一定是从一而终哦。但是这种内外不协调的个性呢，对异性来讲哦，反而呢会是一个优势，因为他们就会觉得你有这种很反差的这种感觉哦，反而会变成一种魅力的转换哦。 再来下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢是属于要时时提醒的一周。当周我们的事业运呢是平运哦，有好有坏。那特别要留意一下你个人的工作的这个态度哦。如果你太强势呢，可能会有曲高和寡的情况发生，所以要多加的去提提醒自己哦。 那么，如果你有想要转换工作跑道的想法，会建议可以先多听听朋友们的意见，会比你自己呢，因为一意孤行，或者是因为呢，呃，这个固执之下，然后呢，也盲有去做好一些，呃，比较中立的一些判断要来的理想。那在当中，我们的收支部分算是相对的平衡哦。 呃，比较没有一些金钱上面的压力，所以呢，针对如果要去约会啊，哈，都是还算是顺遂的，可以尽量呢去透过跟对方呃有一些独立的时间哦，那让你们一起享受这种时光呢，来增进感情。那么在当中呢，要留意的天数，有一天是周日。 而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是德国铃兰。那么德国铃兰它具有吊钟型的纯白花朵，那么这样的一个特征呢，也象征的是它的这个繁殖力是很旺盛的，因为呢它就像一整排的这个吊钟的样貌。呃，那么在英国呢，园艺家呢通常会用它呢来填补。 我们在庭院中的这些空白的部分，所以呢，他的祝福之下就代表的是纯白，而受到他祝福的属龙的朋友们，在当中呢，也就会让人家感觉你是一张完全没有任何的污点的素描纸啊，或者是说会觉得你是相当的 naive，也就是很非常非常的这个不知道什么是。 污秽，甚至会觉得你不食人间烟火。当然呢，如果有点带一点贬义的话呢，那么它可能就会代表是你好像都没有在关心时事时局。所以呢，对于你在另外一半的眼前哦，最主要的是你要让对方感受到你希望营造的未来是怎么样子的。 那你如果能够框架出这样的一个美景给对方，那么你们的感情呢，也才会是长久顺遂的，不然就很可能呢，就像是淡淡的君子之交哦。再来下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要正面突破的一周，那么在这个礼拜呢。 你除了在寻求突破的部分哦，要留意一下，就是最大的困难呢会横在眼前哦，而且呢，既然呢它已经是摆明的浮出来的问题，你就尽量呢把一些重点时间用在处理掉它，那么这样子呢就可以呢让你展现出呢你的这个效率哦。 那在其他的事项的部分，其实，在当中你会发现，你都可以很轻易的找到失力点，所以你只要加快脚步，然后加快你的思考速度，就可以很快速在当周去拟定一些对应的策略，然后应应这些状况呢去处理掉事情。那么在当周呢，基本上财运也算是很强的，所以很适合投资理财，因为呢，你很容易会收到一些。 呃，适合你的这个小道消息哦，所以不妨可以参考之后呢，然后再去斟酌一下你要怎么样去运作。那么在运恋恋恋爱的部分呢，我们的运势呢也是相当的不错。只要你呢等候，或者是呢你让对方看到你的这个诚心哦，那么就自然就有机会可以收获哦。 而在当周呢，我们没有需要留意的天数。再来下一个生肖是针对属马的朋友。哦，在讲属马的朋友之前，我们先看一下属蛇的朋友在当周的开运花是扁青草。那从扁青草呢，它会把水分储存在它的叶子或者是茎里，来便于在枯水期或是 在结食呢，可以多活几天的一个情况来看，就了解到这个花它其实是具备了未雨绸缪的健全特性。所以呢，它的祝福之下就代表的是积蓄。而受到这种花祝福的属蛇的朋友呢，也意味的是你是天生呢具备计划性的一个人格特质哦。平常呢，你都会希望把你。 要做的事情呢，一一的框架出来，像个蓝图一样把它给标示出来。你不是想要虚度人生的这种对象。那么你在人生之中呢，也需要了解到，其实我们是有游戏的时候，也有放松的时刻。所以不要什么时候哦，没什么时刻都一直在计算，不然呢，你会觉得自己有的时候会太累，没有办法随时的。 任性的添加色彩跟丰富度哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在当中呢是属于万事迎刃而解的一周哦。尤其是在上个礼拜呢，其实你会觉得，呃，家里面可能有很多的事情总是让你操心烦恼哦。那但是呢，到了这个礼拜呢，你会感觉到比较重的这个。 呃，生活压力呢都渐渐的缓和下来了，所以在这个礼拜你的工作的表现呢，呃，其实呢，只要你一旦打起精神呢，都可以应对一切。只是问题出在于你因为在上周呢被消耗这些能量，所以让你开始的时候就会展现的是比较疲惫一点。那么老师会建议你不妨可以吃一下 B 群啊，或是鲜定啊。 来让自己呢调整一下你的这个生理的磁场，那么再透过足够的睡眠，那么你就可以让当周的这个运势来扶持你，把一切的事情呢都处理的妥善。那么在这个礼拜，其实大部分的事情都会有转换的跟转机哦，所以呢，请务必要好好的把握这个时间点去处理掉它。那么单身的朋友在当中呢。 你们的异性缘会非常的好，而且比较容易会产生一些暧昧的关系哦。所以呢，要留意一下，即便呢是有机会可乘，但是呢，它却不一定是明朗的。所以你要留意一下暧昧的对象才是上策。那么在当中呢，你们并没有需要留意的天数。 而针对属马的朋友，我们在当州的开运花是石竹。那么这种原产地在亚洲东部的石竹哦，它所盛开的花朵呢，多数是呈现红色或者是红白相间哦。而且呢，它的花的花期呢是相当短暂的，所以相对的也意味的是它的生命力是显得比较柔弱。 因此，他的祝福之下就代表的是悲苦，而在这周呢，受到他祝福的你们呢，就比较有机会去体验生活中各种的酸甜苦辣的滋味。那也意味的是，你在情感上面呢，就比较丰富一点了，因为你很有可能会经历各式各样的情绪哦。那但是就是要记得。 呃，虽然你会用你的方式去体贴关怀你周遭的人跟事哦，但是呢，你这个性格呢，也容易让你自己去迎合别人，然后用消极的态度面对自己，所以你要注意啊，还是尽量要用积极乐观的态度，除了迎接别人，也要用这个态度迎接自己人生中的大小境遇哦。 那再来呢？针对下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在当周是属于思路清晰的一周哦。而这个状况呢，对于你要用脑工作的朋友们会特别有利哦。比如说要构思、要设计呀，然后要创作、要气划，都容易有非常突破性跟突出的一些表现。那么在当中，你针对。 如果有朋友跟你诉苦啊，那么你也不要太没有耐心哦，因为呢，他们只是把你当做信任的对象，所以呢，只要你稍微的用一点点的时间，耐心的去开导，然后点破对方没有那个看破的这个出口呢，那么他也会对你感到非常的感激，而且感动不已哦。 那么在当中也会建议可以多去参加一些聚会相关的活动或是联谊呢，会非常有机会让你可以表现的出众，你的光芒四射呢，也可以让你有机会吸引到更多的异性的关注哦。而针对属羊的朋友们，我们在当周的开运花是腐肉花，那么腐肉花它的花瓣是橙黄底茶色。 上面还有覆盖一层红色的绒毛，而且这个花非常的大，直径呢可达十二公分，相当的引人注目，宛如一直固执己见的自我主义者。所以呢，他的祝福之下就代表的是自我主张，而受到他祝福的属羊的朋友们，在当中其实你的自我主义是相当强的，而这么鲜明的这种态度呢。 也会让对方觉得是说你好像比较拥护自己，比较爱自己一点，所以会有这种觉得你是不是也是一个个性上比较自私的一个，或是自恋的状况。要特别留意针对已经有对象的朋友们，就比较容易跟对方呢，呃，有这种吵架啊，或者是接近分合的这种想法就会出现。所以啊，要适度的去妥协哈。 或者是不要去放大，呃，对方的这个缺失呢，才能够让感情呢长久的在经营下去哦。再来下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在当周呢是属于适宜冲刺的一周哦。而在这个礼拜，我们在工作上的贵人呢，他们的助力呢都是相当的强的。 不是只有出一张嘴呢来帮你，而是真的也会出力的哦。所以呢，你很多事情都会觉得真的是得心应手。而在早上时段在当中是属于比较适当让你去冲刺的好时机，所以把一些关键的重点式的工作尽量转换一下你的这个 schedule，把他们都安排在白天吧。那么在下午的时候呢，你就可以让自己进入比较松懈放松的模式。 那在当中，我们一定要调节好人际关系哦，因为像朋友呢，他们一定是我们遇到困难的时候最好的帮手嘛，因为他们并不会跟我们计较任何的回报啊，所以呢，请你呢要在这个礼拜呢，呃，花一点时间哦，搞不好可以透过午餐啊、小聚啊，或者是一些讯息的联系呢，来让对方呢还记得有你这号人物哦。那么在跟异性接触的时候呢？ 呃，你在当中也非常容易让对方对你产生好感哦，所以如果你在言语之间呢多透露一些幽默呢，都能够让对方呢主动的再靠你近一些哦。那么在当中呢，你们的财运呢是超旺的，所以呢赚钱的机会蛮多的。那你们对于一些有利润的一些东西，你会特别的敏感，所以呢非常适合一些金钱游戏。 也非常适合投资买卖相关的事项，而在当中呢，我们要留意的天数有两天，是周一以及周四。而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是柑橘。那我们如果把柑橘它的这个茎啊，还有它的叶子放在我们的手中呢，去搓揉的时候，它会产生这种很类似像苹果的甜美芳香哦。 而英国人常常会把它撒在这个地板上啊，或者是种植在他们这个庭院的这个小径的路上，让行人呢在行走之之余呢，他们也可以享受这个足迹哦，有这个香气的陪伴。所以呢，这个芬香的香味，除了它可以平静我们的心情啊，它也可以给我们的这个心灵带来更大的开阔宽裕的这个空间感。所以，柑橘的这个。 祝福呢，就代表的是宽裕，而在当中呢，受到他祝福的属猴子的朋友们，你们在言语举止上呢，你都会一直斟酌再三，因为你会觉得我什么事情都应该要留退路啊，甚至就是要留给人家探听这种感觉哦。所以在这个礼拜，如果你想要稳稳定的去经营你的感情呢，其实也不例外啊。 不会很意外就是了。好，再来呢，下一个生肖是针对我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在当中呢是属于应对自如的一周，而在这个礼拜，你可能会遇到一些生活中的一些麻烦，事，不妨呢好好的去鼓起勇气，开个口问问你周遭的朋友，别人可能会有一些意想不到的回应或者是主意哦。 可以帮助你非常轻松的就解决眼前的一些问题哦。那么在工作上，你可能比较会有一些加班的机会跟现象。那只要你好好的知道怎么样去动你的这个团队，让他们动起来，让这个助力呢可以提高效率，那么你就可以不用担心自己要熬夜的这个状态了。那再来就是呢，在这个礼拜呢有。 家事的朋友们，你会发现你的另外一半非常的呃善解人意哦，所以你会感觉到非常的满意啊，非常的满足。那么要留意的部分就是，可能在当中呢，你们在花钱的部分哦，要有所节制哦，因为有点太随心所欲了，所以呢，你会发现怎么钱好像都不见了。 建议呢，在当中呢，要把所花出的每一笔小钱都记一下账，才不会呢，让他们一点一点的给流失喽。好，所以呢，这是在当周要注意的地方。而针对属鸡的朋友，我们在当周的开这个要留意的天数呢，有两天哦，是周三以及周六。而针对我们在当周的开运花呢，是黄元菜。 那黄叶菜和蒲公英，它其实是非常类似的，尤其是它的花朵呢，根本就是非常难以去辨识哦。因为同样呢，它们的果实都会是被一层白色柔软的绒毛给包覆着，很像降落伞般在微风中起舞哦。而且呢，看似非常悠闲的样子，因此它的祝福之下就代表的是喜热。 而受到他祝福的属鸡的朋友们，总会希望你在这个礼拜可以轻轻松松的，没有负担。所以你在谈感情的时候呢，你可能也不会让对方感受到你有用心，或者是你有用情。那么反而会因为这样的一个状态呢，而让你最终会伤痕累累哦，因为你没有真正的展现出你的情感，对方就直接随缘了。 那么，如果你想要真的经历一段更深刻的感情，就请务必呢，要更展现多一点的自身的深刻情感哦。再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在当周是属于过于平淡的一周哦。 而这也代表是呢，在这个礼拜，其实你什么事情都提不太起劲，哎，总会让人家觉得你有这种很疲惫、疲倦的感觉。所以，尽量要加一点新鲜的气息，比如说呢，要提高你的这个嗯动力，或者是说提高你的这个环境，或是工作磁场圈呢，你就不妨可以放一个芳香剂哦，那是平常不会用的东西。 又或者是说，你可以透过呃一个现煮的咖啡的这个香味来启动你的这个动力的这种做法，这些都是可以参考的。那如果没有咖啡机也没关系啊，我们可以泡一杯柚子茶、热茶，让这个香气呢弥漫在你的这个书桌、办公桌附近，也可以达到类似的一个效果来。 给你带入一点新鲜的气息哦。而针对你们在当周的财运呢，是维持呃属于一般的水平哦。正财的收入是稳定的，不过要注意好你的这个支出的预算哦。有可能在月底的时候呢，会比较的有压力哦。那么在工作上呢，呃中规中矩，所以你的努力呢，还算是可以被看得到，会被受肯定。 啊，所以还算是感受到欣慰，只是呢，你在这个礼拜提不起劲，所以呢，你要有一个意识，就是当你把手头上的事情都做完了，你可能呢后续会无力哦，因为你会没有新的案子可以接，所以在这个礼拜还是要加减的，接下一些新的任务才是王道。而在当中呢，我们的要留意的天数呢，有一天是周一。 而针对属狗的朋友，我们在当周的开运花是红色的野荨麻花。红色野荨麻花，它一到开花期的时候，那个红红的小花就会吸引成群的蜜蜂来采花。那再加上它本身就是属于相当珍贵的药材，因为它具备了很多重的功能呢，所以呢，它的祝福之下就代表的是献身。 而针对属狗的朋友呢，在这个礼拜你就会相当的去重视跟家人的互动啊，跟朋友的互动啊，所以呢，你真的是一个 all rounder，大家都好喜欢你哦。但是因为你太八面玲珑了，你好像是一个呃大众情人，会让对方或者是说你的另外一半，你暧昧的对象觉得你好像花太少时间陪伴他了，所以记得呢。 不要也对他太过的平淡，才能够让你们的感情呢，还有这个增进增长的空间哦。最后呢，我们要看的是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在当周是属于容易冲动的一周，所以要奉劝你们，拜托拜托，在当周遇到事情，请冷静哦，不要盲目，更不要妄动，不然就很容易掉进别人。 当你设下的这种陷阱哦，那后果会相当的难堪跟恐怖哦。在这个礼拜呢，不妨可以多动动你的身子骨哦，去安排一些健身啊，哦或者是锻炼啊，哦都会给你带来比较好的一些正面的心情跟磁场。那么在这个礼拜呢，因为你在工作上会显得太过冲动，所以你对于事情啊，或者是对于你的决策上，都会比较容易意气用事。 所以建议还是要以冷静分析之后再来去处理，才不会出差错。在当周啊，留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。而针对属猪的朋友，我们的开运花呢，在当周呢是兔耳芥菜。那么兔耳芥菜呢，它是被选来献给在七世纪时法国的大修道院院长。 同时，也是赢者的圣里卡留斯。那么，他既然又是大修院的负责人，又是赢者，其实你不觉得这有点矛盾吗？所以呢，这也意味的是这个对象圣里卡留斯呢，是一个相当擅长取得平衡的人。所以他的祝福之下，就代表的是 harmony 和谐。在当中呢，你非常的注重身心的平衡哦。 所以你想要体验不同的人生，也会想要去尝试新的事物哦。那么对于你来讲的话呢，你就会去勾搭一些你平常不太会去踏 h 的对象。所以这个时候还是要提醒你，你有想过你要怎么善后吗？所以请在这个人际或是感情部分的互动上，还是要慎选一下对象哦。 好，以上呢是针对个别生肖的朋友们在当周要注意的事项。最后我们要来看的是当周的感情胜利组，又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当周呢？ 这三个生肖的朋友，你们呢是该学习在感情上要如何独立哦，这是相当重要的一个课题哦。因为你要学着，大对方总有可能会有繁忙的时候，或者是没有办法抽空陪伴在你身边的时候，那这个时候你要学习信任对方呢，才会是你们的感情的能够长久下去的一个关键点。 那么，如果呢是属于诶有空可以约出来的话呢，不妨我们可以去一些比较有欧系情怀的地方，尤其是接近圣诞节，非常多的布置装置，也可以让我们呢感受到这种欧洲情怀。你可以到这附近打卡，或者是喝咖啡、拍照，透过这样的一些小活动哦，呃，既不用花太多的金钱呢，也可以。 让你们制造一些可以相处以及浪漫的空间感哦。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网连接，跟老师预约线上咨询。 我是精灵老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。